бардык элементардык бөлүкчөлөрдүн антибөлүкчөлөрү бар антипротон жана антинейтрон жана башка антибөлүкчөлөр табылган атомдор антибөлүкчөлөрдөн пайда болушу мүмкүн мисалы антиводород атомунда терс заряддуу антипротондун айланасында оң заряддуу позитрон айланат антиатомдордун физикалык жана химиялык касиеттери алардын табигый окшошторуна толугу менен окшош бөлүкчөлөр менен антибөлүкчөлөр кагылышканда алар жок болот же алар айткандай жок болот сакталуу мыйзамдарына ылайык бөлүкчөлөр өз ара өзгөрүп жок болуп жуп болуп төрөлүшү керек